No soy la estrella que brilla, soy el sol que lo mira Luis Malu, Eres mentira, verdad, la mentira sin piedad Mi camino es destruir, el tuyo construí sin mí no eres nada Me dejaste solo, me rodean todo Para el carro cuando me sentí un bobo Entre bobo, hetero homo Pero hoy me somos almas nutria en carne y a medio pollo Salí del portal, somos talas Como torta, si te viene un terco en contra El terco soy yo, no regalo oído Respeto para lo caído, eso ni se nombra Me tranquilizo, una mijilla nervio calicio, así los avivan Intento calmarme, pero quiero desastrarme era valiente Tengo la suerte, hoy también me escapó la muerte Guadaña y tridente, me sigue la gente El rap no es suficiente, lo parto en el beat Porque lo hice, no lo robé, yo soy más fuerte e inteligente, presiente estos flow y estos rollos, no hay oponente Doy un paseo por el parque, veo niños mimados, fumados Se van haciendo grandes entre fonita y bono barato Crecimos sin vertebras de escuchar rap diario Y ahora los críos compiten por ser el más hortera del barrio Viví, viví para odiar, por eso me doy en el pecho Yo no toco techo, llego suelo como un animal Coca-Cola y catizar, caracoles en el mar Me transporto a otro lugar, sigo en mi 15 Soy un lince, la distancia no me impide observar Sé Cómo está, insiste otra bien está No, no jugo, pero no es cuando el bulto Te grito, te insulto, hijo de la grandísima puta, puta, puta Me Fernando, responde sin preguntas Por el silencio pido disculpas Por el silencio pido disculpas Pido el micro on y cobra Suena atrás pero siento boom bap Voy directo a tu garganta, rimas son golpes de judo, cuando de flow Comer humano como un go, la tienda manchada de tinta con los cintos a las tantas Las noches son largas, paso de largo si no me llena tu show No está guapo pero gritan wow, ahora me he dicho, olvídalo y canta Sigo escribiendo, sigo escupiendo, sigo esculpiendo estas barras Barrotes de barro se barren perra sabe que la frase sale en cara Si llega el día en el que no quepa comida Quedará pa' otra maqueta Cansado de que la peña se suba al barco Y se olvide la puta libreta Burlate, mofate Vuestro muerto, ríete vacío